nuovissimo presidente, un caro saluto, io sono il boom balloon del futuro sono qui per dirti che al prossimo giro esce un 5, se ti fidi buttaci 5 euro, un bacetto. Ma che dici? Ma che dici, boom balloon? It's only then I win if you're taking it home. Yeah, remember that your winter losses is your responsibility for extra cause. So if you're not feeling like betting right now, Oddio. Come lo faceva a sapere? Come faceva a saperlo? Ah, yeah, by the way, talking about the good TV series. Uh, Black Mirror, yeah. Come faceva a saperlo? Come? Ma come? bonus would be great. Fully agree, but not something I can change. Ma come? me 57k. Oh boy, lucky please LB, Sidon and Jack Company's spending time. Yeah, it would be really nice to have a